Да, як я і обіцяв, ми його зробили спеціально. Відновлюючи старі традиції, які були забуті на території нашої країни, на перший погляд нічого сенсаційного, звичайний овечий сир. Але якщо пригледітися, апетит як рукою зніме. От вони тут якраз працюють. Ну ось бачите, який смачний сирний черв'ячок дуже вкусний. Цей сир кілька тижнів стояв на покуті, нічим не прикритий. Мухи відкладали на нього яйця, із яких потім вилупились личинки. Таким делікатесом раніше пригощали найшанованіших гостей. Будемо пригощатися. Я думаю, що вже час їсти личинки сирної мухи, які не мають природних ворогів, і собі нормально копають ходи із себе виділяючи, пропускаючи скрізь себе сирну масу. Але тут треба бути обережним. Якщо випадково проковтнути личинку, такі ж сирні дирки можна отримати і в шлунку. От якраз тут є вже маса. Така я відібрав. Я повідбираю, те, що вони вже порили. Вперед, пробуємо столичні гості. Може бути дуже схоже на плавлений сир. Наплавлений сир. Він би мріяв запустити такий національний продукт у масове виробництво, але наразі жодна санстанція дозволу не дає. Перед приготуванням розморожуємо жабки. такий вони вид мають. То лапки, лапки сплетені. Бачите, це самі лапки. І коли вони ще тепленькі, їх так приготовляють. Так шнурують. Їсти жаб'ячі кінцівки у розплетеному вигляді навіть у потомственних жабоїдів язик не повертається, адже на лапках земноводної знаходяться усі нервові закінчення. Від солі свіжина ніби оживає. Але в традиційному рецепті закарпатського села від бридкості і сліду не лишиться. Вмочуємо спочатку у муці, паніруємо і на добре розігріту сковорідку кидаємо ці жабки. За цим рецептом готувала і бабуся, і прабабуся Оксана. За легендою, кілька століть тому у селі Туріаремети зупинилася рота французьких солдат. Дехто лишився тут жити і навчив місцевих готувати такі кулінарні шедеври. Трішки заливаємо вином. додаємо вершки. Обжарені лапки жаб вже мало нагадують болотяну мешканку із зеленою, і слизькою шкірою, великими очима і зовсім неапетитним ква. А як їх їдять? Є руками. Руками. руками. Якщо б не знали, що, що то є, що б сказали. Я була б задки, чи це риба, чи це м'ясо. Так. О, нашу вклеїться, то що ви його відгодовуєте чи що? А я він малий, треба годувати, щоб його півтора-два кілограми було. Довго він росте. Довго сидіть. Пісня є. Впольованих їжачків, що не набрали достатньої ваги, на Волині відкормлюють як поросят у Великдня. А ось ідея створити ферму із вирощування колючого делікатесу наразі виникла лише у Івана. Я хочу дві е, самки і одного самця. Поставити на зиму і навісні спарувати. Арифметика майбутнього фермера проста. За одну вагітність їжачиха приводить до восьми дитинчат, які за рік вже досягають необхідної ваги. А якщо завести не одну пару, приготувати колючих самців у селі може будь-яка господиня. Тут запевняють смаженого їжака і хочеться, і не колиться. Вбивають, смарять лампою потім железками там тупікає. Хорошенько обчистять, воду помиють, його там потрошать, топлять піч або на плиту ставлять. І тушать. У спеченому м'ясі вже й не впізнати колючу тваринку. На смак їжачок нагадує качку, але жирніший і м'якший від пташки. Може, такі в нас студентські пробули йожики їсти. Франція коли читав, теж їли їдять. Я от не пам'ятаю, де то ще в Китаї чи де що то теж в Казахстані, в Казахстані. У нас ніхто не кричить, що йожики брид. У нас кричать Давай йожика. Ну всі їдять поголовно.